Ay, ah, sayang na. May makaron. Ay, manguldap. Uy, psst! Uy, hunong dira! Drilling code! Ikaw ka na dira niya? Bago hindi ka karoon. Nagay korta? Uy, sukol ka? Oh, Nagay korta? Wala. Uy, yan mo eh. Oh, 20 oh. Wait lang. Oh. Gina! Yes. Awa na. Dagan! Uy, nga nga. Dagan, mga. Putsa mo na 20. Nya wang bugay business. Another violation. Kinjay nagataga na dito. Katong lalaki dito. Murag yes. nanukol to sa kabura na guldap. Tuwa na to. Anong nang guldap man daw ka daw? Udapir. Siya kong inaanak, karang 20 kayapit ang Pasko. Natigita ka dira. Atikon, atikon, atikon. Dili oy. Ah, Atigita ka dira. Oy, ul. Ako ni ni kuan ko diri nila ko ba tapos gi, gi kuan ko niya gipaling ko dira kay manumbag daw sa kuha. Kay eh, ngayo. Ati bulbul dira nagingon ko ato. Wala, wala. Di ingon di nigon di ka wala. Wala. Jesus. Wala. Jesus. Wala, wala. Wala ba? Uy, Mike. Man. Natuntaan na dito ay. Gindugog ko. Nangawat ko. Gindugog ako tong ninaanak. Sabangin ko bi. At ito sa bagon. Tara. At ito. Ah, sa inag. Hindi. Kung kung kita ba yan? Walang ko kayo laki na tanong. Kailan kang kinji dong? Oo. Hindi ka boss. Tanod ko. Ay, ikaw ang tanod. Di ka na niya boss? Oo. Oh. Ano na niya boss? Bago na ka boss. Jenggon. Sugok ka niya, boss. Ikaw, Jiga. Dali, dali. Tawan. Ya, yo. Dili. Impilo na na si kawatan daw. Mura ka uban, maguro gano'n ni ito. Kwan? Ito huldap sa kuha? Kauban daw. Sugur ako niya, eh. Mama, tambos na mo. Oo, gabi Gusto ka madakpan. Bakit? Nabaurap? Dali oh. Ikay, tigbantay sa... Oh, dati, papunta na ko karon. Eh, kusa ta dito sa office. Yo. Ila ko boss, bay. Ano sa mga boss? Ah. baik ko hirap. Di man to argila. Apasa dito. Apasa dito. Pal, ano sa Pwede na marintan? Oh, bayad ng 1,000 lang. Ah, mak makato tayo. Nasa dara. Ay, utang. Utang, oh. taga-asa na to. Taga-dara, Japon. taga okay, sige. kuane. Ha? Na namay na parinta sa kuane. Kinsa? Atong na dito ko dalalaki to. Ato na to. Kuan. Ato na to. Ato. Sabaan ni matahanin. Eh. <laughs> kita, kita lagi ka. Tuman na man. Rekta rin ang kanay